ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬರ್ರ ಮರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಅವ್ವ! ಅವ್ವ! ಇವರೇ ರೇದ್ರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿನ್ನ ಅನ್ನ ಕಿತ್ತೆಸ್ತಾವೆ ಭಯ್ಯ ತಿನ್ನ ಅನ್ನ ಕಿತ್ತೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಾಡೋ ಕಿತ್ತೆಸ್ತಾವ್ರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ போட்டு விட மாட்டேன் ಟಿವಿ ನೇನಾರ ಕಳ್ಸದ ಇದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಟಲೆ ನಾವು ಕುದರೆ ಬರಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಇದು ನೀವೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ Jangan jangan jangan ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನಿಂತ ನಿಮ್ಮಂತ ರೇಂದ್ರಗಳ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನಗಳ ಆಯ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕೀ ಬೈಕ್ ಅಂತ ಇವರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಇವರಂತೆ ಗಾಂಡ್ಗಳಂತೆ ಓದಿರೋದು ಯಾವತ್ತೂ ನಾನ್ ಲಾಯಕ್ ಸರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತೆ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಇದು ಇವರನ್ನೇ ಮೇಲೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ ಗುರುಸ್ತಾರೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಡೀ ದೇಶದ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಜನವ ಇವರು ಬಾವುಟ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕಿತ್ತಾಕವ್ರೆ ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಈ ತರ ಕಿತ್ತಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ನಮಗ್ ಬೆಲೆ ಬೇಡಿ ಸರ್ ಇವರಿಗಾದ್ರೂ ಬೆಲೆ ಬೇಡವ ಸರ್ ನಮಗ್ ದೇಶ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೋಲಬ ಸರ್ ಇವರು ದಲಿತರ ಹುಲಿಗಳು ಇವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬೇಡವ ಸರ್ ಹೇಳಿ ನೀವೇ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇವ್ರು ಓದಿರೋದ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲ ಅವ್ರೆ ನಾವು ದಲಿತರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮರೆತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮಗಿರೋ ಬುದ್ಧಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಈ ತರ ಕಿತ್ತಾಕ್ ಅವ್ರಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಬೇಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಮಾಡು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಮ್ಮಗೂ ಕೇವು ಹೋಗೈತೆ ಹೋಯ್ತೈತಿ ಯಾರು ಅರಣ್ಯ ಮೂರ್ ಜನ ಹೊಡೆದವ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫೋಟೋ ಕಿತ್ತಾಕವ್ರೆ ಗುಡ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆದ್ರ ತಲೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫೋಟಿಕೆ ಅವರು ಸೂಕಲ್ ಒದ್ದವ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ಇವರು ಒದೇದ್ ಏನೈತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಒದ್ದವ್ರೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಒದ್ದಿ ಕಿತ್ತಾಕವ್ರೆ ಇವ್ರು ಓದಿರೋದು ದಂಡ ಪಿಂಡ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಗುರ್ತಾಯ್ತದೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಕಾಡಿಗೆ ಬ್ಯಾಡಿ ಕಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಡಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಇವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮಗ್ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದೇ ಬ್ಯಾಡಿ ಸರ್ ಅವರು ಅವ್ರು ಯಾರು ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬೆಲೆ ಅವರು ಇಡೀ ದೇಶ ಕೊಡ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಲೆಯ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು